тогда на одной из улиц, прилегающих к территории нового музея Акрополя. С началом ранней весны невольно наблюдал за суматохой, связанной с ее реконструкцией. Целый квартал делали пешеходным. Спешка была связана с приближающейся датой открытия музея, в котором теперь размещена экспозиция мраморных оригиналов Акрополя – и его главного храма Парфенон. За несколько часов до официальной церемонии открытия стихли гортанные выкрики рабочих, замолчали дорожные механизмы, исчезли остатки груд песка и булыжника, которыми заново вымостили мостовую. Вернулись на прежнее место торчащие из земли тронутые ржавчиной рельсы старой трамвайной линии, зажглись фонари. На новых уличных столбах, в свете которых поблескивала мраморная галька, посыпанная вокруг стволов молодых деревьев, по обе стороны улицы. За неделю до этого события мировые СМИ, особенно греческие, сообщали о новом здании музея и шедеврах Акрополя – обретших, наконец, новый дом и достойный уход специалистов. Пафосные статьи и репортажи характеризовали новое здание как чудо геометрических форм, вызывая невольное удивление. Чудо в его асимметричных линиях, как и в архитектурной стилистике хай-тек, я не вижу, клянусь Пифагором. Скучного серого цвета железобетонные колонны, служащие опорой огромному языку террасы со столиками летнего кафе, лишь утяжеляют и обезличивают фасад. И только видимые сквозь стеклянные стены скульптуры и части фриза с главного храма Акрополя подсказывают, что перед тобой музей, а не новый торговый центр. Выбранная архитектурная форма, на мой взгляд, – не самый удачный вариант для размещения экспозиции классического эллинизма. Вечное с приходящим плохо сочетаются. Но как же часто из стремления к сомнительной оригинальности и по более прозаическим причинам мы встречаем в современном рукотворном мире несоответствие формы содержанию. Да и как можно думать иначе, когда рядом в категориях вечности и совершенства возвышается на природном постаменте величественный Парфенон. С изменением времени суток картина меняется. В более темной глубине вогнутой чаши небосвода появляются, слабо мерцая, первые созвездия и бледный лик луны на востоке, говорят о приближении волшебной ночи. Неожиданно, заглушая городские шумы, раздаются звуки полифонической композиции, солирующей виолончелью. На облицованной серебристым металлом торцовой стене музея и стенах ближайших домов появляются черно-белые, а затем и цветные слайдовые изображения – амфор, грифона – торсов, другие фрагменты музейной экспозиции. С появлением на импровизированных экранах компьютерной графики сцены оживают. Вот спрыгнула с терракотового блюда грациозная львица, за ней еще одна. Слетела самфоры стая диких гусей, петушок-статуэтка с ярким оперением – принялся клевать невидимые зерна. Кокетливо подмигнула мраморным глазом молодая девушка, шевельнул хвостом бычок, лежащий на сильных плечах пастуха, покатилась с характерным звуком телега, везущая гладкий диск, деталь будущей колонны Парфенона. Эту сказочную анимацию – под звездным небом Атики я наблюдал в течение нескольких дней. После официального открытия музея ее отключили. Рекламная кампания закончилась. Потребность в истине и красоте мы ощущаем в минуты, когда поднимаемся над серостью и ложью повседневности. В один из таких дней, за пару часов до закрытия музея, я отправился осматривать экспозицию. С ощущением бессмысленного беспокойства, ступая по толстому стеклу площадки перед входом в здание, рассматривая у себя под ногами поблекшую мозаику на полу комнаты с обрушившимися почти до основания стенами. В небольшом дворике, выложенным белым кирпичом, колодец, водосток из керамических желобов, остатки дренажной системы. Прологом в многокрасочную эпоху античного мира отложилось в памяти увиденное свидетельство бытия давно ушедшей эпохи. Вхожу в просторный холл музея, и начинается волшебство. Справа от лестницы, словно гостеприимные хозяйки, встречают посетителей две великолепные женские статуи из обожженной глины в длинных туниках, похожие на жриц. Мысленно поздоровавшись с ними, поднимаюсь по ступеням. Передо мной многофигурный фронтон с одного из культовых зданий Акрополя. По обе стороны располагается экспозиция первого уровня. На стеллажах предметы быта – найденные при раскопках вокруг Святой Скалы, совершенной форм амфоры, оригинальные вазы, блюда, мелко расписанные на мафиологические сюжеты, хитроумной конструкции масляные светильники, чаши, кубки, статуэтки, предметы утилитарного назначения – все то, что любая домохозяйка античных Афин могла купить в посудных лавках древней Агоры. Яснее и глубже понимаешь слова немецкого ученого, сказанные в конце XIX века. Древним эллинам удалось возвысить ремесло до искусства, и уже поэтому они вправе называться родоначальниками европейской цивилизации. Следующий уровень – сон скульптур. Сквозь тысячелетия смотрят на тебя не без любопытства большие миндалевидные глаза юноши с курчавыми волосами. На губах едва заметна еще по-детски трогательная улыбка. А вот и те самые пастух с теленком на плечах, пастуха и кокетливая афинянка. Поражают не только кажущиеся живыми лица скульптур – выражающие эмоции, но и застывшая пластика движений. Некоторые напоминают своими одеяниями и прическами жителей древнего Вавилона. На видном месте статуя покровительницы города богини Афини Паллады. То, что континентальная и островная Греция одно и то же, понимаешь, вспомнив, что в многотонном фундаменте Акрополя лежит камень с острова Порос – что в Эгейском море. Скульптуры и колонна высечены из мрамора, привезенного с холмов Пендели, района, находящегося в черте современных Афин. Этот камень удивителен тем, что со временем обретает свет и теплоту человеческого тела, а его, в его глубину на миллиметры проникает дневной свет – оживляя созданные из него творения. Передо мной одна из древнейших продуманная до поэтической ритмики Гомера скульптурная композиция «Кариатиды» женщины-колонны с языческого храма Эрехтион. Величественная грация фигур, вечно молодые с, разнообразным выражением лица, их черты близки каталону античной женской красоты – Подойдя ближе, можно рассмотреть собранные своеобразные косы волосы, дорического стиля вуали на плечах, глубокие складки одежды, кажется, чуть колышутся от долетающего саронического залива легкого бриза. Пустующее место напоминает об отсутствии одной из кариатид, вывезенных когда-то из Греции. На пустующее место могли бы поставить гипсовый слепок, но не поставили, как напоминание о преступлении, не имеющего срока давности. Существует предание, что афиняне до сих пор слышат плач кариатид по своей сестре, проданной турками английскому посланнику. Чувствуя, что и в моей душе образовывается пустота, я поспешил дальше. На последнем уровне со стеклянными стенами по всему периметру – оказываешься в пространстве, отданному сохранившимся скульптурам с двух фронтонов Парфенона, его внешним и внутренним фризом. В дошедших до нас фрагментах композиции, воплощенная в мраморе через мифы, перемешанными с реальными событиями того времени история лады. Одна из них – битва лапидов с кентаврами, аллегорическое изображение периода эллино-персидских войн. Другое – праздник в честь покровительницы города богини Афины. Купаясь в бледно-розовом золоте лучей заката, барельефы оживают благодаря упомянутому свойству пенделийского мраморна, а телесный цвет камня усиливает восприятие. Скульптуры этого периода достигли совершенства, став классическими, вершина которого – гениальный резец Фиде. Чтобы как-то восполнить целостность, отсутствующие фрагменты частично заменены мраморными копиями, отличающимися по цвету. «Словно прерываемая симфония», – подумалось мне. Но даже в этом состоянии дошедшие до нас шедевры Акрополя вызывают восхищение и чувство гордости за принадлежность к человеческому роду. Благодарность земле, по которой ступали сандалии великой когорты, основателей первых философских школ, целых отраслей науки, последователя самого Спасителя апостола Павла. Признательность Олимпийским богам, уступившим место жертвенному человеколюбию Иисуса из Назарета. Мимо прошла группа туристов. Русская девочка с косичками в легком платьице, дергая за руку молодую женщину, что-то постоянно у нее спрашивает. Мать, нагибаясь, отвечает ей в полголоса. Хулиганистый мальчишка в бейсбольке, повернутой козырьком назад, наклонив рыжую голову Брита, притих, изучающий, глядя на статую своего сверстника из античных Афин. Китайские студенты с красным флагом своей страны на майкой рыбей стайкой передвигаются по залу. Этот мальчишка, эта девчонка – студенты из Поднебесной, если кому-то из них судьбой предназначено влиять на будущее своих стран, никогда не начнут Третьей мировой войны сами и не позволят это сделать другим. Почему-то подумалось мне. Вот такие возвышенные мысли совершенно искренне приходят в голову в этом необычном скоплении шедевров классического эллинизма. Улыбнувшись наивности собственных мыслей, я пошел дальше, повторно задерживаясь перед заинтересовавшими меня экспонатами. Проведя в музее около двух часов, я покидал его с двойным чувством восторга и грусти. Еще несколько минут, и я вновь вернусь в эпоху, которой пусть и ненадолго принадлежу. В начало третьего тысячелетия нашей эры. В столетие с извращенным пониманием совершенства и сущности вещей, где во время Олимпийских игр объявляются и продолжаются войны, где мерилом величия нации является обладание оружием массового поражения, количество и мощность ядерных боеголовок – где абсурдность амбиций покорения Вселенной вместо наведения порядка на собственной планете и вызывающая у Творца в лучшем случае насмешку показатель научных достижений. В эпоху, где верность идеалам и благородные поступки больше не делают человека героем, а оборачиваются переменами в жизни чаще не в лучшую сторону где во главу основополагающих направлений человеческого бытия положены эгоизм, гордыня, личная выгода, где добродетель относят к архаизму и считают признаком слабости. Туда, где с выгодой предавший легко успокаивает совесть серебряниками и уж точно не вынесет себе приговора Иуда Искариота – Казнь через повешение. Где талант убедительно лгать публично, подменивший собой искусство риторики, способен законно вознести гражданина на вершины власти. А шедевром считается черный квадрат художника Налевича. Этот гимн преисподней. Почувствовав чей-то взгляд, я обернулся, но никого, кроме скульптур, не увидел. Однако ощущение, что на меня смотрят, не проходило. Скользнув взглядом по лицам кариатит, композиция расположена так, что, покидая музей, миновать ее невозможно, я замер в оцепенении. По мраморной щеке одной из них – сверкнув, скатилась живая человеческая слеза. Я невольно отшатнулся. Выражение лиц у всех кариатид стало одинаково скорбным. Казалось, они оплакивают насильственную разлуку со своей сестрой, вызывая к состраданию и помощи. Сердце мое спазматически сжалось. Воображение, разбуженное стыдом и сочувствием, Плакали зайчики и детские лошадки, летящие на расписных блюдах гуси, грациозные львицы, кудрявый юноша, молодая финянка, пастух, мужественные воины, их великолепные кони, даже жалостные, безжалостные кентавры. В ушах стояли сдавленные стоны и нервное ржание коней. Всех объединяла боль за скорбь узаконенную людьми несправедливость. Не плакали лишь бездушные копии с оригиналов, находящихся в Британском музее. Волна жгучего стыда перед творениями, которыми только что восхищался, за равнодушие и корысть, присущие ныне живущим поколениям, погнали меня к выходу. Вот она, назначенная свыше плата за грехи тобой несовершенные. От былой гордости за принадлежность к человеческому роду не осталось и следа. Оказавшись на улице, словно в бреду я шел, не разбирая дороги. Очутившись у подножья Филопапу, с болью посмотрел на Парфенон. В 17 веке турки превратили его в пороховой склад – страшный взрыв, в результате пущенного с вершины холма венецианцами снаряда сильно повредил это гениальное творение божественного духа и человеческих рук. В начале XIX века француз де Шуазель Гофье вывез в Париж один из фризов Парфенона – процессию Панафиней. Ника Самофракийская – Венера Милосская, Артемида, богиня охоты, также находятся в Лувре. Английский посол лорд Эглин довершил злодеяние. Эти любители античности ограбили беззащитную, покоренную чуждыми культурами, культуры османами страну, вывезли скульптуры и почти все из 400 фигур уникального фриза, располагавшегося по периметру храма Парфенон. А оставшиеся на родине плачут в наш продвинутый 21 век от разлуки друг с другом, от стыда за человеческую алчность, за постыдное желание владеть и наживаться на том, что создано другими. Поправ законы нравственности, приглушив совесть надуманными аргументами, недостойные наследники тех, кто некогда создал европейскую цивилизацию, ее культуру, жестоко на века разлучили то, что разлучать нельзя – гармонию и красоту. Каждый раз, перешагивая эту черту, человек привносит в мир хаос и оправдание злу. И вот уже руины и жуткие, кажущиеся бессмысленными фрагменты человеческих тел в виде голов, рук, ног, других частей из мрамора остались там, где были законченности совершенства. Каннибализм варваров и эстетствующих мерзавцев. Элита, уподобившаяся скотам-кентаврам, похищающих женщин для удовлетворения своих инстинктов. Моя судьба сложилась так, что мне знаком непроходящий вкус горечи разлуки, боль потери первой родины, ушедших навсегда близких. Того незабываемого, что окружало с детства и, казалось, будет окружать всегда. И я лишь один из нескольких десятков тысяч, кто гонимый межнациональной войной в начале 90-х годов прошлого столетия с берега понта Эксинского оказался на берегах моря Игейского. Последствия такой участи – отчаяния, беженца, предательства обретенных на исторической родине друзей, двуличия единомышленников и одиночества. Но живительные источники прошлого, их неведомая сила помогает не терять веры, не убивать в минуты отчаяния надежды и не отрекаться от любви. А воля дает силы оставаться преданным этой триаде. Успокоятся ли останки основателя Афинкеркопа? гениального Фиди, души античных мастеров и подмастерий, создавший самый величественный архитектурный памятник на планете и украшавшие его скульптурные композиции. Души Перикла и Сократа, Платона и Софокла, великих и простых афинян, живших в этом неповторимом городе. Но главная совесть ныне живущих, наша с вами совесть. Нет ничего глупее, чем взывать к справедливости и состраданию, говорит мне разум, воспитанный современностью. Нет ничего постыднее равнодушия и трусости, говорит мне сердце, неподвластное времени. Вопрос сохранности шедевров Акрополя на их родине решен. Нет ответа на главный вопрос. Вернутся ли домой похищенные варварами шедевры, перестанут ли плакать кариатиды? Ответ может быть только один –